dia hmm. ada iman tapi dia tak ada akhlak itu belum lagi mencerminkan belum sampai lagi ah, keimanan yang ya. sempurna nabi ingatkan innama bu'istu li utammi masalihal akhlaq dalam sebuah hadis hmm. diriwayatkan oleh uh, Imam Ahmad eh dengan status yang sahih Nabi kata apa sungguhnya aku diutuskan ialah untuk menyempurnakan untuk membetulkan mana-mana akhlak yang kurang. Maknanya hmm. agama kita ni mengajarkan kita bila namanya kita ni penganut agama Islam antara hmm. perkara yang paling penting dalam hidup ni ialah beradab memiliki adab itu juga para ulama kita yang terdahulu para ulama salaf di kalangan sahabat Nabi saw alaihi wasallam sendiri mereka ini belajar adab terlebih dahulu sebelum ilmu hmm. orang hanya semata-mata ada pendidikan yang tinggi, ada ilmu yang banyak, ia tak memberi apa-apa erti jika sekiranya akhlaknya kosong.